saya Isahuddin, founder pptpixel.com. Sampai jumpa di kelas PPT Pixel. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Let's smile for at PPT Pixel.